叫嘛叫。 mertua. Anak pekerja. Kakak taruh ni. Anak le zaman lagi yang jino. Jino kat zaman now. Yo, zaman now. Zaman now, zaman now. Anak cipu zaman now. Hai kak, kau pek tak minta rumah kat Zahra. Kak dari mula kau anak merpak-merpak. Lagi tak minta rumah gusi ya? Adik, kau ni jangan. Ah, ah, lagi pak nak ha. Kau mah dia ngol babok. Kau ni mana? Hai, oh my, canggung punya-punya. Kenapa yang pergi pelajaran? Kenapa yang pelajaran ni? Tengok nak pergi bahasa Inggeris. Abang kena atas lain, dekat tu lah, tak iliku. Yang ke mana? Rizka, Rizka orang ini lagak orang banyak macam tu. Boleh. Boleh lagak. Oh, mahal. Aduh. Balik, balik. Oh, kat tulang ku. Udah, udah ah. Oh, mak. Bila eh, pergi lagi mukli, aku tak berat kahai aku. Dah ada duit waktu, kata nangin-nangin tegar duit waktu. Duit waktu. Hai, aku kah. Ini tidak, aku kata. Tidak. Tidak, aku kata tidak, mau. kecari kong ada ni, orang berdua kan ada ada ni. Baik tiga berasa uya ya ji, nanti pun dia orang kebang tu. Kau yang patut kena kau, berdua kecari. Jafar, baik lagi ke Apa yang dah pergi? Pergi ke kalangan Roy. Betul. Ni orang tengok dah fikir. Ini pulih ni. Betul. Ni cuma dia. Lahor pria. Betul. kadang terhadap pun di urusan tadi kan? Nah.

Macam-macam tu. Barang bekek. Padahal lah orang kaya tuan je. Ada pun makan. Wow, wow. It's you. Why is boy? Warning, warning. And you print? And you got project? Ah, ini. Mau dia ah, ini. Rumah. Rumah alamat. Rumah alamat. Rumah alamat ini. Masalah proposal dia nak itu. Akhir, akhir, akhir, akhir bulan. Waktu itu. Tau? Ah, ini, ini lepas lu. Ha? Tak apa nama? Apa? Ah, mana? Enggak, aku dari cari ini, dari ini, dari itu. Ini mana aku dan enggak tu buana api semua aku cari. Tak ada ke baby yo. Mana? Di mana? Alah aku. Tak ada kau ni. Oh. Ya. Kau kena. Tak tulah long jak ni lebok. Jangan. Jangan jalan ah. Ni entah. Oh. Alah, aku tak mencari alam. Yo, ayo pergi ni kejap. Mudah pakai kau. Kau jangan mau kabeh so ya Zainul Din bu Bawa ke mana kau be? Bawa bawa itik kau Tapi yang mungkin kau Zainul Din dan Zainul Din kau lagi kan, yang urung je Yang nak edam boleh ya Cik Siapa harga kau ipai? Punya kau nyawa si siapa? Eh Far! Eh Ali Ibar Mere Mere ah. hai Kau kapan tu dong ya? Masa aku bantu Bantin kau mana? Aku pelik-pelik Zainul Din anak duduk Kau aku pelik-pelik Anak duduk Bagi dulu mana? Mana batin bu? Ha. Sampai adikku tersisa. Jadi ibu yang berjalan. Semua yang ada di luar yang aku jual siapa nama bu? Rondo, Rondo. Ya, Rondo lebih. Ia dem yang ada eh. tu. dia. Oh, Ika. Ia ada di dia nampak. Karena ada betul je. Ia bayar betul je ada dia. Kau bukan betul je. Dong. Yeah, ibu kalau.

Padang kanyang, padang kanyang, padang. Ada Ilang ko kanyang jalan kano. Nakita ko. Bida mo ta. Di di di di. Hay. Hay. Kapoy. Hay. Ya, jam da. Tidak. Ay, kapang pulo. Hay. Gak malah nang grodlok ya, Om. Ada di sini, Bang. Ada di sini. Ada di sini. Ada di sini. Ada di sini. Ada di sini. Ada di sini. Ada di sini. Ada Ada di sini. Ada di Ada di sini. Ada di sini. Ada di sini. Ada di sini. Ada Ada di Ada Ada Ada di sini. Ada di sini. Ada di sini. Ada Ada di sini. Ada di sini. Ada di sini. Oh, iya, iya, Pak. Oh, dia abang lihat nak kena. Oh, mina nak buat bang, Mas. Ha, Bukan suka mu mijak deh, Oh, je. Okey. Ah. Assalamualaikum. Salam. Ha. pulang dulu ya. Oh, iya, Pak. Apa sih? Nampak apa lepas ayo. Ya ini ada tu SP Droid ledat. Ya apa? Ya apa ayo bagi lo apa pula yang oh belaga aku kameng agak kameng landu agak landu ah lah agak agak landu mah oh. cik yo yang bene sini tak song dengan baru tak baru tak apa eh. kalau merupa ni rumah Rika baru kena lagi rumah lebih kan agak ada hayu kena lagi apa nak jalan oleh om jadi ya dah <laughs> ya, tak jalan tinggal ekspedisi eh, dia Kami kini, no, yang mana? bagi nami macam yang mahal ini. Tahu orang mayo yo, kenyang. Umur aku. No, tinggal. Rokotal, kan? Kau nak kau kau meruah ya? Jo, ni si propotale. Hah? Meruah yang babi negru kan? Meruah, tapi kau eh, ayam meruah yang negru. لا كنت ولا لقيتها قام قهوه قهوه ترجعوا ولا يكون كمان ميسي عيون عيون عيون ôi nhờ chị hôm mà nhóm mày đã bắt cha đã dài đã bắt kì, dạ, dạ rồi đi lên đó đu cu cái đang làm ăn ăn ăn ăn

gantung dia lagi. Cewek tan. Pokok je. Tu masa dia putih. Tak Pak Jul, Pak Jul. Pada bacun nak hantar, kami uang. Sok hayu lah. Alah, alah pergi bos.